this is my casting. I take the role as Demogorgon from Stranger Things. Ik denk dat ik dan best gewoon bij blijf slapen, zeker. Johanna. Oh, fuck! Scandinavische series zijn altijd zo politie-series op canvas. Maar allemaal zijn allemaal zo... directieven. Ja, allemaal met zo'n blauwe hue over zich. En dat doen die zo... Had je altijd zo'n gerafel van zijn papieren en dan zo... Sjegleuke, meulen, <laughs> En dan noemen die zo Helga of zo. Ja. <laughs> <laughs> When I'm gone, when I'm gone, when I'm gone, You're gonna miss me when I'm gone. When I'm oh, gone. You're gonna miss me by my hand. You're gonna miss me everywhere. Where? You're gonna miss me when I'm gone. Allee! Hallo, mijn naam is Lichi. En mijn naam is Peer. En we gaan kussen. ja, zo'n TS-school, hè? Ja. ja. Dat is een waarheid. denk dat dat iets was. Ja. ja, madame, jij mocht mee naar het bureau komen. Dat is 10 gram. Dat is 10 gram. is scared trippy. Ik wil echt matties worden met Jan. Hij lijkt me echt leuk. Ja. Jan, als je dit hoort, ik hou van u. Jan, als je dit hoort, ik hou ook van u. Maar dat is super. Dat, ik hoor dat, dat was echt te extreem. Ik ben geboren ehm, op Venus. En het liedje Venus as a Boy gaat eigenlijk over mij. Björk is mijn moeder. Um, ja, wat kan ik er nog over zeggen? Ik woon in De Haan, born and raised, en ik studeer daar, <laughs> ik studeer daar ook. Eh, Spreek eens wat West-Vlaams. Sa. Kom kijk uit een ha. <laughs> ik kan daar niet op. Moza. Ehm, Mossa. Mo. Mo. Moho. Mooi. Morale. Ehm, voor de rest zijn mijn hobby's eh, kleuters in elkaar stampen samen met Sabina. En ehm, de trein nemen, dat is ook echt een hobby voor mij. Dat is iets wat ik super graag doe. Ik, heb dat al, doe dat al jaren aan een stuk en dat is echt zo'n passie van mij. De, ik, de trein geeft mij rust, innerlijke rust. Een beetje als CBD-joints. Eh, maar de trein geeft mij geen innerlijke rust wanneer mijn gsm plat is en ik geen muziek kan luisteren of eh, media kan bekijken. Oké, okay, that's enough time.